成绩在二零二零年仅次于国庆长假的前三天，比《宠爱》等片领衔的上一个跨年夜大涨百分之五十七。而其中最让人关注的，就是《送你一朵小红花》这部预售破两亿的温暖剧情片，上映首日轻松交出二点三五亿票房，仅次于去年中国国庆当天的《姜子牙》，位列二零二零年度首日票房榜第三位。在进入新一年之后。 小红花的影片在一月二日早上票房就已经突破了五亿，而猫眼专业版的最新票房预测则上调为十七亿。这种题材和体量的电影，这么强的票房走势，最关键的原因当然是四子弟弟易烊千玺。但是，这部电影的魅力又不仅仅在于人气，影片的豆瓣评分就已经达到八点零。 《猫眼》和《淘票票》评分则达到了九点五分，无论站在怎样的维度考量，这样的口碑都算相当强劲的。背后其中一个原因，可以说导演韩延没有让对他有期待的人失望，又拍出了一部非常流畅、情感饱满的抗癌题材的商业片。电影的前半段很幽默，后半段又很感人。最重要的是，这部电影并不显得过度煽情。 这才是这部电影的一个看点，而另一个关键原因，还是离不开易烊千玺。继上一部电影《少年的你》之后，作为流量歌手而转型演员成功的易烊千玺被寄予了厚望，但也令人为他捏把汗，担心他还会不会有上次那个精彩的表演。但事实证明，这次易烊千玺不只是没令人失望，甚至带给人新的惊喜。 送你一朵小红花，韩延。电影是韩延生命三部曲第二部，第一部是《滚蛋吧，肿瘤君》，二零一五年《滚蛋吧，肿瘤君》的票房突破四亿。而作为一部当年的爆款电影，按道理应该火速拍续集，为什么这中间等了五年？用导演的话说，如果再拍《肿瘤君》同题材的故事，需要情感积累到一定程度。 对世界的认知需要爆发一次的时候再去拍。看过《滚蛋吧，肿瘤君》的朋友，应该很熟悉韩延电影那种用喜剧面对悲剧的方式。包括熊顿在荒原被丧尸追击，梁医生变身丧尸猎人一击毙命的那种蓬勃想象力，之前从没人想过，一部抗癌题材电影，居然可以这么拍。那么，当他再次操刀同类题材， 要怎么才能突破呢？这次他选择的是青春加抗癌，影片讲述的仍然是一个与癌症抗争的故事。这个题材类型其实特别容易让人陷入某种卖弄苦情的极端情绪，韩延用了不一样的方式处理。他首先是把电影拍成一部大众层面很好看的商业片，但它的主题和呈现方式又完全没有坠入卖情怀的情况。 反倒带着一种独特的家庭的温暖。韩延把癌症、死亡这样人谈之色变的东西，融入到一个青春爱情的故事中。影片前半段充满了丧气少年被开朗癌症女孩对这样轻松又自然的笑点。影片又通过片中两个家庭的遭遇，把家庭面对绝症同舟共济的温情，那种普通人之间的温情与关照，融入其中。到最后。 真的拍出一部笑中带泪的电影，这样一位善于点石成金的导演，遇到易烊千玺和刘浩存这样的璞玉，会产生怎样的化学反应？而易烊千玺在片中的表现，足以让你在一个多小时里忘记他是易烊千玺，而记得他是韦一航。我们还记得易烊千玺在《少年的你》里脾气硬冷的表演。 相较于《少年的你》中那个叛逆的街头少年小北，这次易烊千玺饰演的韦一航，更是一个更平凡、更普通，也更丧的男孩子。易烊千玺则再次证明了他对于表演的领悟力，他没有着急去演，而是努力去藏，去藏住角色身为癌症少年敏感懂事的那一面，呈现出角色普通人的一面。现在电影的票房当然是爆了。 许多人将之归于易烊千玺粉丝的强大战斗力，但媒体早就做过测算，一个顶流巅峰期的票房动员力，即使粉丝怎么三刷五刷，怎么包场打榜，都不会超过三亿。观众当然能感受到易烊千玺粉丝的力量，但相对许多令人不适的疯狂粉丝，易烊千玺粉丝整体的表现是克制的，令人接受的。 更不用说那些粉丝自发的公益行为。如果偶像的力量都是如此正向的，我们希望它越多越好。但如果不是粉丝过于强大，那是什么成就了一部中等题材剧情片超乎寻常的票房爆发力？尤其是跨年档这个特殊的档期，过去最受欢迎的都是受众极其广泛、创作流程套路化，但却能够收割各个年龄段的观众的爱情电影。 章子怡在演技综艺点评马嘉祺扮演的小北时，称赞易烊千玺在流量范畴内做了一个最优秀的典范，这本身就是一个信号。当一个曾经的流量演员真的有足够的自信，就已经不必再回避流量标签了。现在我们可以把易烊千玺叫做一个顶流演员，正是因为有他的表演，才带动了更多的观众入场。 去看一部原本可能不会被关注的电影，去关注一个特殊的、需要更多人理解的群体。片中的那癌症家庭，都是那么善良，那么可爱，可偏偏是这样一群人，却要遭受着谁也无法承受的苦痛。但是现实生活和电影总是有出入的，而当观众看过这样温柔的电影，或许对这个世界，也会多一份温柔吧。 这真是最合适的跨年电影。二零二零年，我们都见过了太多的眼泪与离别。这样的一年，也许会让人觉得，人活着实在是太难了。但看过韦一航这样的少年的人生，你又会感到，这就是生活。或许我们一辈子也无需经历片中那些家庭那样的难题，但家家都有本难念的经，每个人的生活也都有各自的难。 以及终将面对的离别，而我们最终也需要像韦一行一样，重拾少年的勇气，去面对或许更艰难的人生。这样温暖的电影，当然配得上一朵小红花，而易烊千玺也绝对配得上获得中国电影开年第一朵小红花。希望每个人看完电影都能记住片中的一句对白：你可以丧失当下生活的兴趣。 但请不要丧失对未来的希望。易烊千玺打着流量的称号，但是没有停下自己的脚步。现在他又有了另一部自己的电影作品了。你喜欢易烊千玺吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。